Ez dago beste espezierik bizi den ingurune ondatzen duenik, gobernuak eta herritarrak nahikoa da ez ikusi dena egiteaz. Edo gu aldatzen gara edo klima aldatzen da, erabakitzeko gaitasuna dugu, erabili edo berrerabili, bota edo birziklatu, erosi edo trukatu, legeak egitea edo beste aldera begiratzea. Urbiltasunetik ingurumenarekin konpromiso duten herritarren kultura sustatu behar da. Az tokian tokikoa zaintzen, impactu globala sortzeko. Politikak hau txemen berri irtenbide berreak aplikatzen dakiten ingurumen kudeaketan adituak direnei. Ez dugu ekosurik eritan sinesten, berdea kontzientzia eta konpromisoa da, ez eslogan politikoa. Eslogan politikoa.